グローリア・パトリス・エド・フィリー・エド・スピリタス・サンクチュアリー。永遠の門を開けよ。アクセス・マスター。創造主の皆において、あなたの子らをここに称えん。 何者か知りませんが、私の邪魔をしないでください。あなた、私を殺すんですか 見知らぬあなた私を殺す人なら決まっていますだからあなたには殺されません